これナンバーワンえー、えーお父さん腹減りました腹減りましたかお父さんななんかあるの父さん、今日はラーメンでいいですかはいラーメンでいいです <laughs> 今日は何ラーメンですか今日は今日はすんちゃんラーメンですうん ベースは何ですかベースは秘密です。秘密食べてください。もう分かってないベースは。ベースっていうのは豚骨とか味噌とか醤油とか塩とかっていうそれをベースにして辛い辛くないどんどんどんどんこうしてしいくのね。そのベースは何ですかって聞いたベースは、 <laughs> チンラーメンです。ないかか

なんだろうあれねちょっと違うんだよなあのね足長い短いなああいやこっち見てよこうおかしいでしょできれば下げるをかく男らしい機械女性はこうだからね女性のローピッチングなんでなんでですか女性はいやわかんないい <laughs> いやわかんなそれはわかんないここに下をああ こうやって、うん、た苦しいまた苦しいそうかっこいいねいいねそうそうそうそれが日本のマイケルのほっこり出るからやこれ普通あすみません普通中何も着ないんですかいやいや、えー、それはまずいでしょプラリンじゃまずいでしょあなたそれ横から見えるちゃんとこれたまにです もう一回教育し直しますそうするわけ違うんだな細くねじってこれ細くねじって、うん、でもお父さん意外としてくれるこうやってでここでやっておお本物っぽい、うん、こっちかってあげてお似合うお父さんあの祭りのうんそうそうおおご飯ねじゃあ髪揃うか

ラーメン作ってもいいですかはいお願いしますそいやそいやラーメンそいやジンダメそいやそいやそいやラーメンそいやそいやそいややめてちょお父様真剣においあと2分しかないぞいやラーメン作るのは3分だからねえインスタントインスタントじゃん

インスタントだからいやあいやつけるけどねそいやそいや大丈夫なんで何がかも さあまずお父さんパギンチうちのお母さんが作ったやつですこれラーメンと一緒に食べたら美味しいわはいわごちそうさまでした全然イメージと違ってたなどういうイメージだったそういやそういや焼酎焼酎ですけど、はい、まああ早い早いやん 三め伸びちゃうだろうねうんそうねはいいいんじゃないいただきますいただきますルマッケスおおするかうんあ美味しいおおえすごい美味しい酒本当うん本当にお疲れ様です、食べてからにしてはい、あそう <laughs> いただきます ああどう普通かなちょっとね想像したのとは違うのよ、はい、うんうんめっちゃ辛くはないあ辛くないこの辛さはちょうどいいんですかいいね最高辛さ的にはうん 破検知となるほどね派遣とそうそうそうおおうまいうまいうまいそうそううんそうんどうですかまあこの70歳の確かに強敵お父さんを満足できるのはやっぱ私が足りないんですね、うん、すみませんでしたお父さんあのあの唐揚げ 嫌いじゃないよおいしいおいしい <laughs> うんこのソジュとこのラーメン、うん、このパワーもう絶対似合うんですよお父さんこれだったらこれだけでももう全然十分、うん、あつまみでつまみでうちのお母さんのパキチはどうですか味は、うん、美味しいすごく好き美味しい、私も好きお父、お母さんうんたまに関西アんさんちょっともうちょっとこう <laughs> もう味がすいません すいませんそれじゃ食べないの失敗した人が食べるチャレンジが資格はありません今日から練習だ無理そういやそういやでも本当パパがね豚骨系が好きだからねもういいです客観的にどうどうですか美味しい点満点中じゃそれはね1点満点中だったら8点ええすごい、ん、豚骨かレでしょいや本当パパ パプタんってさ美味しくなかったら逆に食べないもんおおうんね、うん、食べないじゃあこれから本番 <laughs> どんなことあるじゃないですかあるあるえある何やってるんですか生ゴミやめてよそういうおおいしいのよレタス入れてね <laughs> ただ野菜不足だからうん、うん 正直に言っていいかな、はいはい、もうちょっとね麺はね硬い方がいいああ出るまでは時間があったら伸びてるね話長かった、ね、長かったかめっちゃ言ってますね頑張ってここまで来たのに私のすんちゃんやどうなこうやって言っていいのかなそれとも今あ、全然大丈全然いやお父さん素直で言ってくださいそれが人気だから全部美味しいとかじゃなくて豚骨が好きとか、うん お母さん美味しいです美味しいです <laughs> このしょっちゅうはさ、うん、緑のいっぱい飲んだことあるじゃないですか、はい、あこれどうどうですかこれナンバーワンえー、えー、そうそう思う昨日のよりもうんえ昨日のはね美味しいけどこっちはねちょっと甘みあってまた美味しさがちょっと違う、うん、飲んでみるとあそういった飲めないか本当だうん甘いよ飲みやすいともこっちの方が じゃあまず今日お父さんのラーメンいっぱいでしたもうレトスともチキン入れてますねもういやいやまずあのお父さんの店主は8点でしたはい何を入れたのラーメンとキムチ <laughs> もやしそれだけいやそれがシンプルでいいのよ もういろいろ入れた超シンプルだ夜食メニューなのよなるほど焼酎飲んだ後に締めで食べるそうそうそうあの時かすみ食べたの12時ぐらいだったそうそうあ量のでまず私の足りなさで100パー満足をさせてなくいやいやもう 10, 10点中6点かな <laughs> すんちゃんラーメン屋閉店閉店閉店です <laughs> 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました次の動画で会いましょうそうやもういいよ。 っぱ味的には美味しいよそれじゃそれじゃもう普通の魚屋さんなんだよ <laughs> おでこがすごい逆